سوا وفاش رجعت راه كلشي سوا بقينا وبقينا النور وبقينا الله بقينا وبقيمة عادي الدرويش ياش محقور لا صاحب الدور